Сәрекелді төменгі мәреге кәсіпкер Мұхамедияр Ярмырзаның Ягуар есімді атыменен Ермахан Шабын достастадаға бару. Төменгі мәреге осы Астана қаласының тұрғыны кәсіпкер небір тұлпарлар тәрбиелеп тұрым жатқан Мұхамедияр Ярмырзаның бақыл ішкі Ягуар есімді атыменен баруын Ермахан Шабын достастады назар шабандоздың тақымында міне мәреге турала мәреге турала мәреге турадан қол ажыратып тастады есеп еңкей еңкей еңкей тойхананың аты қадірменді ағайын жоғарғы мәреге небір тұлпарлар тәрбиелеп шаптырып жатқан бүгінгі күні көкпар беріп елдің баты ақ батасын алып жатқан асқар қажы бауырымыздың генерал есімді аты білін ауданы Ашшыкөл елді мекенінен келген жолбарыс көкеміздің баласы Назар Палуан тастады қадірменді даға. Ермахан келе бер. беріңіздер.